买饭，我跟你们说什么 i e 买饭哈！我跟你们说什么？因为亲戚呢，我就想你，其实我想了很久，后来才想到的，就是这个。因为这个呢，很容易断了。当你来很多很多的时候，呢个呢个东西，拿东西也蛮重要，很容易坏掉。所以我教你用这个涂上去，你。

一个回线的，我今日剪三圈，你看，剪三圈，不割手了。你试一下就知道它好处。咁然后咧，当你拉的时候咧，好方便，拔里拔去。如果你说它呢度咧，你可以拿条橡皮绑一下它，它就变成一条，咁样拉你拉去。咁啊，然后呢个接口咧，我建议你们拿点指甲油。